by Pip Blom, comedian Tom Binns. Pip, this, I mean, this is a dream for you, isn't it? Yeah. Because you, you, started a blog in, when was it, 2016, which yeah. was called something like Road to Glastonbury. It was, yeah. Slightly tongue-in-cheek at the time, I imagine, go, oh, if only I could play Glastonbury. Yeah, yeah, that, but, exactly but what was the idea? You went and talked to loads of people who, to ask them how they got to where they got to. Yeah, uh, do you mean for the blog, yeah. right? Yeah, no, well, I was wondering like how the music industry is working and I was just figuring out stuff and I thought let's aim high and call the blog the road to Glastonbury. Yeah. Just in the vague hope that one day you might get to Glastonbury. Sorry? Yeah. Just yeah. And and and, uh, and so now you're here. I don't know when did you get the call or the email saying yes, Cinderella, you shall go to <laughs> Glastonbury. I think it was in the winter, like January or something. Was it? Yeah. What, what, did you do? Lap of honour of the house? Where were you? Oh, I was working in the kitchen because I'm yeah I'm still a dishwasher, a dishwasher, a pot washer as well. Um, so I got like a message and I was like, wow, this is oh. so cool. Really? You, you were at work yeah, yeah, washing pipe. It is a Cinderella story. <laughs> it is, yeah. Oh, no, no glamour life for me yet. Ehm, ik ben nog nooit zoveel met muziek bezig geweest als het afgelopen jaar. Vier maanden lang maakte ik zeven dagen per week, negen uur per dag liedjes. Ik nam al eerder liedjes op en die waren meestal kort en simpel. Maar deze keer koos ik voor een andere aanpak. In mijn eentje een volledige band neerzetten. Ik keek bijna elke dag Logic tutorials op YouTube. Ik ging naar een geluidscursus en ik was heel veel fora over versterkers, gitaren en pedalen. En ik kreeg uiteindelijk een beetje het idee dat ik wist waar ik mee bezig was. Het resultaat waren een hele hoop liedjes en deze vier singles. Dat gaat dan over die eerste vier singles die ik heb uitgebracht. Eh, zeker iets om tevreden over te zijn, maar ik merk dat ik nog steeds heel erg veel vragen heb. Wanneer heb je een manager nodig en hoe regel je optredens? Of hoe kom je aan een label en waar zijn labels goed voor? Voor antwoord op deze vragen en nog veel meer ga ik de komende tijd langs bij mensen uit de muziekindustrie. Van pluggers tot platenbazen en artiesten die ooit op Glastonbury hebben gestaan. Ze komen allemaal aan bod. Mijn doel? Zo veel mogelijk kennis verzamelen, zodat ik steeds dichter bij mijn ultieme droom kom. Dit is The Road to Glastonbury. <laughs> Nou, dat was dan de eerste blogpost die ik schreef. Nou, wat het idee was, was dat ik mensen ging interviewen die zelf in de muziekindustrie eh, bezig waren. Al dan als muzikant of als manager of als wat dan ook. Ehm, omdat ik het idee had dat ik ehm, eigenlijk helemaal niks wist. Ik was toen heel veel bezig met, met muziek maken. Alleen ik had zoiets van, ja, als ik daar dan, als ik dat wil gaan uitbrengen of wat dan ook, dan ehm, moet ik meer weten. Want hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe zet je dingen online? Ehm, hoe krijg je het bij de radio? Wat moet je doen, wat moet je niet doen? Ehm, dus ik was heel erg benieuwd wat andere mensen daarover zouden zeggen. Mijn vrienden hadden allemaal niet echt iets met muziek. Ik had niet heel veel vrienden in die tijd die iets met muziek deden. Ehm, en dat wou ik wel heel graag. En ik heb daarvoor heb ik toen geprobeerd om vrijwilligerswerk te doen bij festivals. Maar dat lukte niet echt, want het lukte me niet om aansluiting te vinden zo bij mensen. Want ik ging natuurlijk heel doelgericht dat doen voor die vrienden dan. Dus toen dacht ik, oké, ik ga een blog beginnen. Want dan heb ik een heel goed excuus om mensen te kunnen interviewen en te spreken. En misschien kan ik daar dan uiteindelijk vrienden uithalen of zo. Is het goed? Ja. Hij is niet zo lekker als die in Dokkum, though. Die was echt lekker. Hij was echt een winnaar. Oh, wow. Dit is het leven. now reveal that in this particular category it is Vandaag is natuurlijk best wel een gekke dag, omdat we de... Dan moet ik de naam van die prijs weer... Het is ingewikkeld. European... Nee, is het nou European Moves Talent Award? Dat is het volgens mij. Of European Talent... Nou, iets iets beweegt er in Europa. En die prijs hebben we gewonnen. En dat is gewoon heel weird. Hi, we are Pitbulls. Thanks for <laughs> your ja, er komen natuurlijk steeds meer mensen bij zo'n team. Waardoor je ook merkt dat er steeds meer meningen zijn. Dat is misschien heel hypocriet, maar ik vind het mij, het is, het is van de band wij, je tekent ons of je werkt met ons omdat je ons vet vindt. En tuurlijk kunnen we daar gesprekken over hebben. Maar je kan niet zeggen van, ja, maar ik vind dat refrein niet zo goed werken, kun je een ander refrein maken. Dat vind ik gewoon raar. Maar dat blijkt toch wel een ding te zijn wat, wat veel gebeurt. En daar, dat wist ik gewoon echt niet. Daar ben ik toen wel heel erg van geschrokken. Je kan wel denken, leuk, je krijgt heel veel geld. Nu hebben we wat meer ruimte om een plaat op te nemen. Maar het betekent dus wel je geeft wel ook een deeltje weg qua ruimte voor iemand anders om er iets over te zeggen. Dat is ook een kwestie van leren. Je moet ook dingen loslaten soms. Maar dat vind ik wel moeilijk. <laughs> Ja, dat is gewoon ingewikkeld. Je wil wel een soort controle, eh, ik wil daar wel een soort controle over hebben. Hoi. Hey, ik stond net iets spelen, toch? Oh, echt gek hoor. Dankjewel. Maar hoe heet je? Hoe heet jullie? Pip Blom. Oh, toch wel. Ik kan toch zeggen dat ik ze gezien heb. Eindelijk. <laughs> Ja. Ik heb verschillende soorten verwachtingen. Dus ik heb iets wat ik heel graag hoop en iets wat ik denk dat gaat gebeuren. Ik weet in ieder geval dat we heel veel gaan spelen. Er staat al heel veel en eh, ja, dat wordt hopelijk alleen nog maar meer. Het hangt natuurlijk allemaal af van wat mensen van die plaat vinden. Je gaat je op een gegeven moment zoveel dingen afvragen als ik in ieder geval als muzikant, muzikant iemand die liedjes maakt, van zit ik niet zo erg in mijn eigen bubbel dat ik heel moeilijk het kan losplaatsen van een ander perspectief of dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk heel spannend. Dat is gewoon afwachten. Dat kan je van tevoren niet zeggen. Maar mijn ouders kunnen wel zeggen dat ze het heel goed vinden. Maar ja, ja ik ben wel nog steeds hun kind of zo. <laughs> Hey, hallo. Welkom in ons huis. hey, wacht. Oh. Ik ging een rondleiding doen. Dit oh. is ons huis. Ja, welkom. Wij zijn... Ik ben Tender, dit is Pip. En dit is ons huis. Kom binnen, kom kijken. Gezellig. Dit is eh, mijn kamer. Ja, het, is een eh, stuk beter opgeruimd dan het normaal is. Hier slapen soms mensen. Klein werkkamertje. Eh, maar dat roeiapparaat. apparaat. little cute old school Pip en Tan, you know. Oh. Wat een schatje Nou, dit is mijn kamer ik hou heel erg van mijn kamer. Vooral van mijn planten en mijn kleren. Dat vind ik eh, <laughs> ja, dat is toch nice? Groene. Zeker. Dus Tender en ik delen het bovenhuis. Samen met Willem, mijn vriend. Die woont bij mij. Beetje een gezellige deur. Dit is de studio. Daar ben ik veel, nou niet echt heel veel op dit moment, maar Tender is er wel eens en Willem wij maken alle drie muziek, dus dan zijn we allemaal wel eens hier. Maar alle liedjes van, van de band zijn hier wel gemaakt. Ja, in ieder geval. boot, toch? Ja, heel boot. En alles daarvoor ook. Dan gaan we nu naar het andere huis, want onze ouders wonen in het benedenhuis. En daar kun je gewoon binnendoor. Dit is onze moeder. Leonie Daalder, de brains achter het geheel. En laatst had onze vader, die had in in overleg met mij deze poppen gekocht. Ehm, alleen, want het leek mij heel leuk om ze op het podium te zetten. Of om anders voor de merch te doen. Want ik bedoel, hoe vet zijn ze? Alleen, ze zijn eigenlijk helemaal niet handig, want er zit glas in. En ze passen helemaal niet in de bus. Dus nu staan ze hier. Als <laughs> ze niet. Ja. <laughs> ja, maar nu vind je ze wel leuk. het begin was het te houden. Ja. En dit is de rest van de bandopslag. Dus ja, je zal maar kinderen hebben in een band. Maar op een gegeven moment zei ze inderdaad tegen ons van... Eh, ja, ik ga meedoen aan de Mooie Noten. Het was een wedstrijd hier in, eh, in eh, Amsterdam voor singer-songwriters. Dus ik zeg, meedoen aan Mooie Noten? Je hebt, je hebt nog nooit een nummer gemaakt, dus hoezo? Ze zei, ja, dan ga ik dat toch doen. En ehm, toen heb ik me aangemeld. En toen moest ik drie liedjes hebben. Dus die heb ik toen gemaakt op, op die gitaar die mijn vader toen toevallig had. Want daar kan je eigenlijk veel makkelijker op gitaar spelen dan op een gewone gitaar. Want je kunt hem zo stemmen dat je eh, je vinger gewoon zo kan bewegen. En dan heb je gewoon akkoorden eigenlijk. Toen ben ik uitgekozen voor die wedstrijd. Toen moest ik opeens 20 minuten set spelen ze dus kwam zelfs tot de halve finale. Ik hield mijn hart vast, want ik dacht van, oh god, ik hoop niet dat ze de finale gaat halen. Want op de dag van de finale zouden wij op vakantie gaan naar eh, Thailand. Ik denk, oh jezus, het zal toch niet gebeuren. Maar goed, gelukkig, dat, zover <laughs> kwam het niet. Het was de halve finale en eh, daarmee was het klaar. Maar toen had ze daarmee wel haar ambitie om in een paradiso te spelen gelijk gehaald. Want dat had ze ook bedacht, dat ze dat, <clears throat> naast dat ze muziek wilde maken, dus ook eh, in, in paradiso wilde spelen. Dus dat was gelukt. Ja, wonderlijk. Eh, en toen heb ik daarna heb ik dat uitgebracht op Bandcamp. Dus dit had mijn vader getekend als een hoes. En daar staan dus 14 liedjes op in een extreem Engels accent. Het staat echt helemaal nergens op. Eh, dat kan, <laughs> dat, kan, ik dus niet zo goed tegen. Vogeltjes, want ik heb dit toen in Frankrijk, eh, we waren op vakantie en we hadden een soort van USB-microfoon. En daar heb ik het toen mee opgenomen allemaal met mijn vader. En ja, ook toen al wel. Ze heeft gewoon wel een talent voor, voor melodietjes. Dus, die, die, dus die, e- ook al die eerste liedjes die ze maakte, die hadden gewoon wel iets eigens. Dus dat, uh, daar was ik eerlijk gezegd wel van onder druk. Dit zijn onze eerste Amerikaanse shows. Het is de eerste keer dat mensen ons daar kunnen zien. Er zijn heel veel mensen, dat helpt gewoon voor zoiets als publishing. Het is ook gewoon een goede om te hebben gedaan. Dus ook al zijn, hebben mensen niet gezien. Dus je kan wel zeggen, ik heb zelf buiten gespeeld. eens ook over in een ander interview dat iemand zei van... Ja, is eh, Amerika veroveren een doel? En voor mij voelt dat als, alsof je zegt dat je Europa wil gaan voor Ik weet niet, ik vind dat zo'n groot ding. Ik zou het vet vinden als veel mensen naar ons luisteren in Amerika. Maar we kunnen niet zoals Engeland elke maand hierheen. Dus dat maakt het wel ingewikkeld. En als je hierheen gaat, dan ben je gewoon twee maanden op tour of zo, negen uur per dag aan het rijden. Dat was sick. Ja, joh. Maar het is ook gewoon een beetje vakantie allemaal. Vandaag is, het waarschijnlijk de zwaarste dag met die twee shows. En dan morgen hebben we gewoon een dag vrij. Ja, en zaterdag maar één show. En die is ook veel eerder dan de afgelopen twee keer. Want dat is best wel het is pittig als, als het gewoon een hele dag al dingen doet. En dan nog na het eten vier uur moet wachten om een show te spelen. Dat is gewoon wel een beetje taai, maar... Het voelt voor mij als de meest uitputtend mogelijke vakantie die ik zou kunnen doen. Maar ja, goed, weet je, het is allemaal relatief. Want ehm, als ik acht uur in de afvalskeuken sta, ben ik ook kapot. Ja. Dus het is, dus, je bent sowieso moe. Als je het naast elkaar legt van hoeveel, hoe vermoeid je bent en wat je ervoor terugkrijgt, denk ik wel dat je in dit op eh, de allerhoogste plek zit van wat je ervoor terugkrijgt. Dus dat is, het maakt het allemaal heel erg nice. Ladies and gentlemen, from Amsterdam, here is Pitbom. Mijn vader die is ook op South By. Ik vind dat heel fijn. Eh, een soort stabiliteit of zo. En het is gewoon gezellig. En iemand die ons zo vaak heeft gezien, die je dan ook makkelijk gerust kan stellen om te zeggen, ja, dat was wel een goede show als alles misgaat. Pap, was het heel slecht? Weet je, punt is, als er wat gebeurt, is het, je moet het zo zien. Jullie spelen jullie nooit slecht. Jullie spelen nooit slecht. Ik heb jullie nog nooit slecht gezien. Eh, ik heb jullie ook wel, wel <laughs> beter. Er er wat gebeurt, die brillen is grappig, dat dingetje, dus dat is prima. Ik vind het onzin om te zeggen, het lukt niet. Voordat je het überhaupt hebt geprobeerd, voordat je... Waarom zou het niet lukken? Ik vind dat een soort hele een gekke mentaliteit dat mensen altijd zoiets hebben van... ja, maar dat is te hoog gegrepen. Nou, who knows? Weet jij veel wat er gaat gebeuren? Misschien lukt het niet. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar ik vind het wel... Ik heb wel altijd het heel leuk gevonden om voor mezelf soort doelen te stellen... die totaal onrealistisch zijn en dan toch realistisch blijken te zijn of zo. Want we staan gewoon op Glastonbury. Kijk, uiteindelijk gewoon natuurlijk heel erg veel van zichzelf. Maar natuurlijk zitten er ook wel karaktereigenschappen die je wel herkent. Die, zitten, die zitten er zeker bij. En, en dat, weet je, bij, bij Pip is dat in ieder geval wel. Weet je, die doelen stellen en die, en die proberen te, proberen te halen. Al is zij nog wel een stukje extremer dan ik mezelf zou willen eh, omschrijven, nou, eerlijk gezegd. Ja. Zij kan echt, een, echt een, een doordouwer. Nou ja, dat je drammer. een drammer. Dat je echt soms denkt van, jezus, laat het nou even los of zo. Maar dat, dat, dat zit er dan bij haar. Dat is, <laughs> misschien moet ze dat nog leren. <laughs> denk ik, nou, laat maar, laat maar los of zo. Dat, dat, dat is niet. Dat soms kan, ze, ze kan soms bijna ten onder gaan aan een doel wat ze zichzelf stelt. Weet je, dat je denkt van het hoeft ook weer niet of zo. Nou, een soort, eh, moet wel leuk, ja, het moet wel leuk blijven, toch? <laughs> Maar zou het niet kunnen zijn dat het heel erg tegenvalt? Dat je, Wat? Glastonbury? Dat je denkt van, god, het is... Uh, eh, 100 procent. Het gaat sowieso tegenvallen. Sowieso tegenvallen. En het wordt ook echt smerig. Ja, het wordt gewoon fire. Maar het, wordt, het is gewoon... Drie shows ook nog eens op één festival. Maar ik denk dat het een beetje het waarschijnlijk toch of niet? Of, of, twee op één dag, twee op één dag, en één op de andere. Dus op dag één heb je er gelijk al twee. Ja. ja. dag twee hebben we er één. Okay. Nou, en dan hebben we de en vrij. Crow's Nest. John Peel. En de Williams Green. Ik denk dat ik dat met dat spelen op Glastonbury, dat dat wel echt was toen met, die, met dat blog. Ja, dat, dat ik, Road ja, ja, dat ik toen zoiets had van, want ik heb altijd heel veel doelen gesteld, heel snel. is altijd heel erg, ehm, ehm, als die eenmaal iets in haar kop heeft, dan is het bijna niet tegen te houden. Dan word je, <laughs> dat is soms gekmakend eh, aan jou. Ook een hele goede eigenschap, want het, het, het, brengt je ook heel ver. Maar het zorgt, het zorgt, je hebt dan iets in je kop en dan is het, en, nou ja, dan is dat het. Ja, maar, ja, maar dit, is niet, dit is niet echt gerelateerd, toch? Nee, want is, maar, maar... Dit is wat, vijf jaar geleden zei Pim, heeft ze een blog gestart met ik wil Glastonbury starten. En nu heeft ze toevallig een band die het daar gehaald heeft. Maar ze heeft er niet <laughs> vijf jaar keihard doelgericht, ik ga Nee, maar het is wel zo dat iedereen altijd meteen zei van ja, maar dat is wel alles leuk en aardig, maar ja, dat kan sowieso niet. De reden waarom we meteen in Engeland zijn gaan spelen is omdat ik heel graag in Engeland groot zou worden, omdat ik dacht dan kan ik op Glastonbury spelen. een stuk minder breken. Ja, maar ik denk dat stoppen die. Wat moet er gebeuren met ons woord? Het is simpel is een Oh ja, die grote die wil ik niet meenemen, dat is die hele dure. Deze dan. Oh ja, stop. Nou, dat gaat net passen denk ik. Oef. Doei Memmel. Ze hoort me niet. Doei. Doei. Doei. Tot morgen. Tot bij Juveel. heb ik jullie gemist hoor jongens. Dit is nummer 10 volgens mij. Nummer 10 in Engeland. Ja. Dankjewel. Jubileum. Ja, teken een biertje of zo. ik Oh, heb je een biertje? Oeh, dat is een goede vraag. <laughs> Ehm, we zijn, ja, ik, we zijn van het begin denk ik heel veel in Engeland geweest. En eh, het gaat daar gewoon best wel goed of zo. Eh, dus ik denk dat dat het van is. <laughs> we gaan er straks al heen, dus dat is wel heel chill. Want dan kunnen we dus gewoon ehm, nou ja, vandaag kijken hoe het festivalterrein is. En morgen hebben we nog een hele dag om te onderzoeken. Misschien dat ik dan heel zenuwachtig word als ik bij de tent aankom waar we spelen. Want die schijnt heel groot te zijn. Ehm, maar ja, nee, ik ben nog, op dit moment nog helemaal niet zinnig, gelukkig. Jongens, kom op. Je doet alsof je al gaat gezien hebt. Ja, nou, dat voelde wel. Ja. Oké, zijn we er allemaal klaar voor? Glastonbury boodschappen. Hoe gaan we dat doen? Gaan we gewoon ieder voor zich? Ja. Ieder voor zich. Geen Anders is het onhandig. Ik, ik koop wel een pak koffie nog. Ja, je hoeft niet mij aan te kijken. Ik lust geen koffie. dit het? Niet waar. Holy shit. We mogen wel overal staan. Ergens, kijk daar is een looppad. We willen niet aan dat hek. Nee. Maar we dachten misschien wel aan iets van een hek. Dat we niet zien worden. Dus we daar neer. Ja. Wow. Ik dacht misschien een tender dat het ik tender zelfs ook bij. zien. <laughs> Er zit er ruimte zijn. Ja. Het is niet dat we niet trots zijn, maar altijd, mensen roepen altijd tegen ons van ja, je zal wel enorm trots zijn. En op een of andere manier hebben we daar altijd iets tegen. Ik weet niet, nou. het is een soort van. Eh, we, vinden, ja, we vinden gewoon dat ze het hartstikke goed doen. Weet je, dat, dat is het inderdaad. En dat is natuurlijk, weet je, ook als, je, als ik bij shows ben, dan, dan sta ik eh, nou, inderdaad waarschijnlijk ook te glunderen. Ehm, maar je bent ook kritisch, weet je. Je hoort ook dingen die fout gaan. Dus het is, dat is misschien ook wat het is. Dat als je trots bent, dat je bijna niet meer kritisch kan zijn of zo. En dat is denk ik wat wij tenminste wat ik niet heb. Ik, ik heb toch, altijd ook dat als er dingen niet goed gaan, dat ik denk, wow, kan beter of zo. Nou, maar ik weet, ik weet het wel. Van de Engelse optredens eh, en, de, en allereerste keer in de, hier in de, in de oefenruimte. Ja, dat is wel heel eh, leuk. Ja. Volks, Volkshotel. Eh, hotel. Toen hebben ze drie een tour. <laughs> de residency, drie optredens in die, in, in die kelder daar. Weet je wel, waar 20 mensen in komt of zo, 25. Maar dat gold eigenlijk dan voor mij nog meer voor tender. Eh, omdat je, kijk, wat ik altijd zeg is, je, bij Pip, die heeft gewoon, die heeft, om, heeft zichzelf eerst een doel gesteld. En die heeft zichzelf eigenlijk aangeleerd om op dat podium te staan. En daar voelt ze zich nu natuurlijk eh, eh, thuis. Maar dat heeft ze wel heel erg moeten, moeten leren. En bij Tender zag ik meteen van, die stond daar. Weet je, van ik hoor, hier hoor ik. Dat, zo zag ik dat bij hem meteen. Weet je, dit is mijn plek. Don't think about it. That l'histoire and the story. Kom op, dadelijk tweede stem. Don't <laughs> think <laughs> Zullen we Come Home, I Think I'm in Love, Pussycat Daddy Issues eindigen? We doen er niet 45, we doen 40, omdat oh we anders van het podium af worden gegooid. Dan zou ik nog zeggen baby's. Na Ruby? Nee, ik zou denk ik... Um... Demo 2 voor Come Home? Laat hem even... Oh, we kunnen het zo meteen nog dik doen. Ja. Wacht. Daar. Sven, kom eens heel even kijken. En Darek. Was, too Ja. Ja? Too much for what? Is het te heftig? Nee, het is te saai. Te saai? Wat zou je dan anders doen? Welke Als je op demo 2 komt handvakken daar. Uh, ik vind Lover in, in Between misschien. Misschien die nog misschien die iets later. Nee, nou, dan heb Ruby, Babies en Demo 2. Ja, don't keer. Oké. Okay. Nou, laten we dit gewoon doen. Fuck it. Eh, Chill. Ik ben denk ik toch echt wel heel erg nerveus. Het gaat nog mee, toch? <laughs> Ah! oh shit, jij bent nog veel erger. ik heb het altijd. Oké. Okay. Dus niet per se zenuwen. Ik heb het nooit. Nee? Nee. Ik tril niet. Nee, ja, ik, ik tril gewoon. Ja. was echt heel leuk. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. wat zag je dansen. Als <laughs> ja. Het was gewoon, het, enige was, maar dat heeft Tenner waarschijnlijk ook al gezegd, dat onze verwachtingsmanagement is gewoon niet goed geplaatst. Wat had je verwacht? Nou, nee, wat zij zeiden was, het wordt helemaal echt rampvol. Iedereen is woensdag. En iedereen snakt naar nou, de muziek. dus het is alsof er borstpits overal dat. En het was een ochtendshow en een hele goede ochtendshow. Want wat ik ook hoorde dus van stage management en die oude man met die baard. Met die baard, met heel lange haar. dat was een van de drukste... Ja, ja. <laughs> een van de drukste openingsshows zoals die ze hebben gezien. Dus het was uiteindelijk echt super goed. Maar als je volgende keer moet gewoon niemand zeggen van het wordt druk of er mensen dansen of whatever. Als je gewoon zegt van er zijn misschien een paar mensen, het wordt sowieso leuk, maak je geen zorgen. Dan zit je al meer in een soort van ja, ja, ja, ah, in plaats van als je hier de standaard zet. En het was niet alleen management, gewoon echt iedereen die we tegenkwamen was van dat wordt echt sick, dat is ongeveer de beste spot, bla bla bla. Ehm. het leuke was dat ik dat je zag het publiek groeien. Het groeide en groeide en groeide. En er, liep heel weinig weg. Niemand bijna. Echt. Nou, misschien één iemand voor me, maar verder bleef nou ja, ik heb staan. Het ook gezien, ja. achter en er waren mensen zo mee, ze waren dansen. Ik vond het echt wel ik heel vond het ook echt leuk. Ik zeker bij deze. dus toen ook op het einde dacht ik van nice. En ik vond het sowieso heel leuk. Het geluid was heel goed, ja, jullie speelden heel goed. Ja, dat zag er echt heel goed uit. dus ik had ook het idee van, het is voor ons sowieso echt een hele leuke show. We hadden het allemaal naar ons zin, we lachen, bla bla. Alleen als dat, het, e- dat is het enige wat ik de volgende keer anders zou doen. Ja. Gewoon niet van, oh ja, het wordt het, een van de beste publieken die je ooit hebt gezien. <laughs> I woke up with a voice in my head. Think I knew.